席に後ろの君眩しかった晴れの道そよ風にのえんで一緒にいました思い出して 雨の夢見る晴れないに欲しかった喜んで衣みたいだったさあ月には約束ありました っと私二人